Теперь к событиям в иракском Масуле. Катастрофическая ситуация, сложившаяся там в результате действий США и их союзников, может в ближайшее время стать предметом обсуждения в ООН. После того, как пришли новые сообщения о гибели мирных жителей, Россия потребовала созвать спецбрифинг Совета Безопасности. Об этом сообщил Сергей Лавров. Глава российского МИДа сегодня встречался в Москве с итальянским коллегой Анджелина Альфана. Лавров подчеркнул, что коалиция, возглавляемая США, должна лучше выверять цели для своих авиаударов. Мы помнили, как на нас наседали некоторые западные коллеги, а, когда а, проходила операция по освобождению Восточного Алеппо. А Масур – это гораздо большая агломерация, нежели, нежели Восточный Алеппо. Последняя трагедия 17 марта а, было убито, по некоторым подсчетам, более 200 Э, мирных жителей, она, конечно же, э, стоит особняком в силу своих масштабов, в силу того, что бомбежки продолжались несколько часов, и если за несколько часов невозможно было убедиться, что ты наносишь удары по не тем целям, то мне очень странно видеть такое э, в действиях американских военных, которые все-таки обладают необходимым оборудованием. Что касается авиаудара 17 марта, буквально пару часов назад телеканал CNN со ссылкой на иракский Минздрав сообщил, на месте той бомбежки сегодня были обнаружены тела по меньшей мере 112 погибших. Это, по-видимому, не окончательные цифры. В последние дни поступали и другие свидетельства неизбирательных ударов американских летчиков. Достаточно вспомнить шокирующие кадры, снятые в Масуле нашими коллегами с телеканала «Арти». У пятилетней девочки под бомбами погибла почти вся семья. Сама малышка получила тяжелые ранения. До сих пор на Западе уделяли немного внимания подобным сообщениям. Мало говорят о судьбе беженцев, те, которым удалось вырваться из осажденного города и которые теперь страдают от нехватки самого необходимого – лекарств, пищи, питьевой воды. Гуманитарную помощь на должном уровне так и не организовали.